行，这小废物。 mensaxe tan denso Pon atención o corazón Eu sempre digo que penso Negramos na nosa terra Ceibes salvaxes e bestas Leva o timón, o veo son Da bravura das ancestras este chamado vai Por todas as silenciadas Que pese a dor e polo amor Nunca estiveron caladas Fame negra da nosa terra María leva na memoria vidas ausentes o pasado e presente Cando foi que os sellou Tiños e porcacheiras Quedaban desertadoras as eiras Subía a audiencia da galega Mentras baixaban o chourizo das lareiras Moi finos, pois o que era pobre non podía estar Nos éramos pobres, xa somos Eu son pobre, pero son a muller máis rica da Porrón Porque son feliz Venga, Ponky! Nos somos facer unha boa colleita de feministas suculentas contra as forzas noxentas. Amén. nosa vida Esas lendas, esas cantigas, a tradición na parrilla Somos guas mozas entera e vos ven Coa concha cantamos, imos vos vencer Son a, feliz, a muller máis feliz de Luneda <laughs> Porque canto, porque río, porque subío Porque sei a subiar moi ben Como por exemplo